Good morning, <clears throat> sì, qui sono diciamo le 11, come dico in questi casi, non, certo non è una mattina prestissimo, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, oh semplicemente, oh semplicemente, David Lynch It's May 5, 2022, and it's uh, Tuesday in Naples. Uh, totally dark, uh, dark, totally grey, grey, cloudy morning. It is still right now 69 and 8 at around 20 Celsius. This means that it's that day really, really, really, really soft like in this days, this period, but with this atmosphere sembra un po' di meno leggermente più fritto slightly cold uh, as regard the video tools I don't um, sì credo che lo farò ma I'll do it but I'll do always separate from this zoo in, in the case uh, you are interested I Anyway, <laughs> I see and you all just see from the window Mm. I think that this afternoon temperature potrebbe scendere o, o on the same level or less degrees, uh, few less degrees, but we'll see. We are not magicians on this <laughs> point, as always. But the really important thing with this atmosphere, <clears throat> a negative point is that we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine, salvo miracoli, ma Comunque non ci possiamo lamentare eh, perché li abbiamo avuti per 3-4 giorni consecutivi, non fa niente adesso così, oggi speriamo <clears throat> però a questo punto che essendo così nuvoloso si rimetta in sesto direttamente domani il tempo, atmosfera.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 Sì, eh, I'll see you in the video tools, uh, I'll do, if I'll do it or tomorrow.